Thank you. Привет! Да, мы сегодня будем, всем привет, будем танцевать Fortnite Dance. Данюша хочет порвать всех танцоров, которые там есть. Да, Данюша? Да. Будешь танцевать? Да. Давай, будешь танцевать. Давай, давай, Данюша, танцуй, давай. Милана не хочет танцевать, да? Да. Да, давай, Данюша покажет всем, как надо танцевать Fortnite Dance. Да, Данюша? Давай, танцуй. вот Да, Данюшка любит это, да? Да. Ой, как классно у Данюшки получается, как Халк танцует классно, да? Кстати, Данюша у нас сегодня Халк, да? Да. Да. Тоже же такие девочкам, которые так Да. Классная девочка, да? Да. А, а эту девочку ты, значит, любишь танцевать, да? Да. Ой, да, эту девочку он любит. О, давай робота. Как Данюша робота делает? Ой, да. Чик-чик-чик-чик, да, ой. Ой, робот, робот. Давай, давай. Ой, Данюшка вообще у нас классно танцует, да? Будет танцор диска у Данюши у нас. Ой, да, молодец. Тебе роботы нравятся же, Даня, да? Вот ты как раз любишь роботы, как робот танцуешь. О, давай. И Давай, давай. Что он делает? А, опять танцует, давай, танцуй. Танюшка. <laughs> Ты чего, Танюша, давай? Отрывайся. Давай, давай, давай. Так Может, не можешь? сегодня делал. Давай, давай, делай ногами. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Во-во-во-во-во-во. Давай, давай, давай. Ой, молодец. Получается, молодец! получается. Давай. Классно, молодец. Оп, оп, оп, это русские народные танцы какие-то, да? Гапака танцует какого-то она. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Да не помешал танец танцевать. Иди танцуй, давай, быстро, быстро. Ой, давай, давай. Как Халк танцует бешено, да, у нас? А Халк, оказывается, любит танцевать, да, Даниша? Да. А, тигр какой-то танцует там. А. Давай, давай, Даня, тигр, Халк. Давай. Молодец. Что-то Дадюшка завис у нас чуть-чуть, а? Ты чего? Так делаешь? <laughs> Надюша у нас звезда рок-н-ролла, да? Данюша рокер? Да. Да, звезда рок-н-ролла. Молодец. Рокер. О, чувачок какой классный, да? Ой, ой, ой, ой, Данюша. Хорошо походит. Да, Данюша прям лучше аж танцует, да, у нас Халк еще лучше танцует. Давай, Данюша, давай. Уф, уф. Молодец. Красавчик. Танюша у нас целыми днями здесь пляшет под Fortnite Dance. Да? Давай, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Ручки так, ручки так делай. Ой, Данюша бежит куда-то, все, убежал совсем, Данюша. Это какой-то еще у нас там Непонятный зеленый чебурашка какой-то. Это крокодил. Это крокодил? А, крокодил такой, да? Да, крокодил. Гена, да? Да. Давай, давай, давай. Вот <laughs> так. Давай, давай, танцуй. Давай, давай. Да, Данишка молодец, да? Да. Классно танцует. Танюша, ставь центр сюда чуть-чуть. Да, вот здесь танцуй. А ну ладно, не надо, это для тебя тяжело, не надо. Сейчас следующий будешь танцевать, хорошо? Какой пластичный он, да? Танюша тоже любит вот так вот делать у нас, да? Молодец. Давай, давай, Танюша, давай. Молодец. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Это кто у нас такой? Какой-то, я не знаю. Это Мишка. Это Мишка розовый, да, у нас? Давай, танцуй, как Мишка розовый. Танцуй, танцуй, танцуй, танцуй. Молодец, молодец, молодец. Ой, Танюшка, Мишка у нас. А Халк у нас лучше танцует, да, скажи? Да. у нас Халк вообще молодец, танцует классно. Мишка, Мишка, Мишка. Молодец. О, давай. Брейкданс, йоу, йоу. Молодец. Йоу. Йоу, пис, молодец. there <laughs> Sure? Thank you.